Você está aí dentro de você. Olhos fechados. Aproveitando esses minutinhos apenas com você. Toda a sua atenção se volta para dentro. Você, o interior do seu ser, e colocando o seu olhar para dentro, você olha o seu coração. Sente esses ritmos. Acalma a batida do seu coração através da sua respiração. Expira. E todo o seu ser se acalmando dentro. Seu coração lindo. Forte. Ritmado. Você sente a força deste órgão bombeando sangue para todo o seu ser. as cavidades internas, artérias, veias. Você permite que uma profunda gratidão envolva esse órgão. O órgão que te traz vida. Inspira, expira e relaxa aí dentro. E daí do seu coração, você leva a sua atenção até a fonte. Esta fonte de amor, de luz que sustenta todo o seu planeta, toda a sua vida, todos os universos. de onde tudo se cria, para onde tudo vai. E você sente esse fluxo de luz maravilhoso, lindo, forte. Um fluxo de luz do mais alto e puro amor. Esse fluxo sai da fonte. Começa a penetrar você pelos seus centros espirituais superiores. Sua presença, eu sou, seu eu divino. Descendo pelos meridianos e chakras extrafísicos. entrando pelo seu coronário. Essa luz da fonte preenchendo toda a sua mente, seu cérebro, ativando suas glândulas mestras, seu banco de dados, seu sistema límbico, o controle das suas emoções. pouco da luz da fonte aí para você. Ativando hormônios de vida, de alegria, de paz. Sua atenção volta ao seu coração. E do seu coração ao diamante no centro da terra, abaixo dos seus pés. Seus pés se tornam raízes. E você sente a força da terra. E harmoniza o ritmo do seu coração ao ritmo do coração da terra. Sinta a força desse planeta, da Mãe Terra. Esses elementos que constroem a Terra que são também os elementos que construíram seu corpo físico. Sinto assim, o ar, as águas, a madeira, o metal. Inspire esse éter, o fogo, tão forte esse planeta. Sinta o seu poder de regeneração. A vida que morre renasce a cada instante. E com a sua inspiração você traz a energia da terra que sobe pelas raízes dos seus pés, seus pés, suas pernas. A cada inspiração, a força da terra, a abundância da vida sobe para o seu básico, sua pelvis, enche o seu abdômen, seu plexo solar, na boca do seu estômago. E seu estômago recebe toda essa nutrição da terra. Tudo que você precisa, vindo da força da Mãe Natureza é assim saciado e nutrido. A energia da terra sobe até o seu coração. Seu coração vibra mais forte. Se abrindo a energia deste planeta para receber o planeta em seu coração. Você apenas respira, inspira e expira. Na luz da terra, na força da terra, na abundância da terra. Enquanto pela sua memória passam as cachoeiras, os rios, as montanhas, os vales, as flores, cada um dos animais. Que linda vida! Que linda terra. E tão logo seu coração se abre para receber a terra, você se compromete a estar aqui 100% presente, enquanto aqui você estiver. A terra se misturando a você no seu coração, a energia da fonte começa a ser magnetizado e desce pelo seu frontal, laringe, entrando também no seu coração. Todo o amor da fonte e o amor da Mãe Terra se mesclando em você. Você mesclada com a fonte, acolhendo a terra assumindo o seu lugar como ser divino aqui. Energia da terra e do céu se mesclam e explodem dentro do seu coração em miríades de estrelas, puras estrelas de luz. Você é a terra, você é o céu. céu e terra no seu coração, se conectando através do seu coração. Apenas respire nisso, na força da terra, no amor dos céus, no amor de Gaia, tornada um. do seu lugar de rei ou de rainha neste planeta. Você expande céu e terra para todas as suas células, nutrindo as suas células, moléculas, elétrons. Levando essa nova mensagem. Você é 100% presente aqui o divino em você recebendo o divino da terra. Isso se expande pelos seus ombros, pelos seus braços, chegando até as suas mãos. Então, logo ela chega às suas mãos, você percebe os seus dedos em pura luz. luz que se expande mais e mais. Os braços transformados em mil braços, as mãos transformadas em mil mãos. Você é o divino da tela, Mãos e braços para servir. Sente os seus pés alados. Para te levar onde você quiser ir neste planeta. Você é presença do céu. compromisso você pode fazer agora? Com a energia do céu e da terra que flui e se expande em mil braços, em mil mãos através de você. Respire nessa consciência e nesse compromisso. permitindo que o planeta te abrace. Abraço divino em você. A serviço aqui neste momento planetário. Você, é céu. Você, é terra. céu e terra unificados no seu coração e através do seu coração. Você, a luz neste planeta. Respire profundamente. Mais uma respiração bem profunda. E você acolhe sua nova realidade, sua nova posição no planeta, dizendo três vezes assim é.